ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯುವತಿಯರು ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವನದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇರೇನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೌನವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನವಂತೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯವೋ ಆ ರೀತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬರಹ ಕವನಗಳು ದೇವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದ ಸಮಯ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಬೋದು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತು ಕಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಆಗದೆ ಮಸೀದಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗದೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜೆ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈಗ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತರಿಸೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಗೋದಾಮ್ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೋರಿಸುವಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈಗ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಈ ತರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಂಥ ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ನಿಜ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಅಥವಾ ತೊಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಇರೋದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅವರವರು ಶಾಲೆ ಆದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸವಿಸ್ತವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೊರೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸಿಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮಹಿಳಾ ಮೇಡಮರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವಂತ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಗಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನವೀಕರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲ ಹಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಪೂರಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು ನಾನಾಗ್ಬೋದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒಂದಷ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರಲಿ ಮುಂದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೋಲಾರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಾಗೋಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒತ್ತು ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೆ ಏನು ನಿವೃತ್ತ ಇರ್ತಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಿಂತೋಗ್ತದೆ ಸಾರ್ವ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ನಿಂತೋಗೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಥ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರೋವರೆಗೂ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದು ಬೇಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೋಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಐದು ದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಪುಸ್ತಕ ನಿರಂತರ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋವರೆಗೂ ಹಾಳಾಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆ ಆ ಖಜಾನೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಕರಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕರಗದೇ ಇರೋಂಥ ಖಜಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ